Basta de violencia. Porque aquí no hay una guerra civil. Aquí se combaten ideas con balas. ¿Me entienden? Y unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno. Todo lo contrario, señor. Úselas. Úselas. Así declaraba la prensa la tía de un joven herido por balas por protestar pacíficamente. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela.